Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video mit Yes, Hikaru! Und wir gucken uns heute zwei anscheinend heiße äh, bulgarische Sängerinnen an, die ihr oft mhm. kommentiert hattet. Und zwar geht es um Gary Nicole, zu der wir schon mal eine Reaction gemacht haben genau. zusammen. Und die andere ist Tita. Da bin ich auch gespannt. Okay, man munkelt, man munkelt, dass die beiden heiß sind. Man munkelt, man <laughs> munkelt. Äh, die sind bestimmt alt. Also Gary schon mal. Aber das Lied ist ja fünf Jahre, vier Ach, Jahre zurück. Also okay. da war sie, glaube ich, 16, 17 Jahre alt. Okay, also okay. sehr jung und da hat sich I'm the Queen. Fangen wir mal an. Mhm. Krass mit so einem krassen Filter und so weiter war von der oh, Stimme oh, hier. Okay, von der Stimme ist schon echt krass. Also sie hat, war schon. Hat sie hier an Haley Luft erinnert? Vorher nicht? wirklich. So Rihanna, Haley Luft? Ja. Oder? Ja, doch, in der Richtung. Ja, doch. Aber ist mega krass. Und das schon mit 16 so. Dieser Style. Krass, der Style ist mega. Wie so ein Clown. Ja, <laughs> und dieser ja. Genau. Hase so. Ach krass. Mhm. Wow, diese Stiefel, High Heels. Ja. <laughs> Also so, krass. Da steht ja auch so Bang drauf. Vor allem ist die so jung und dann kennt man so nicht eigentlich, aber im Balkan ist das ja. <laughs> Ja, im Balkan normal. ist ja, glaube ich, Standard. So. Sex Cells. Oh. Ah, das äh, ist voll wie Gott, wie ist denn der Alice in Wunderland? Ja, genau, ja. Genau. Eine Mischung aus Joker und Alice in Wunderland. Die Stimme ist mega. Ich bin aufs Gebäude vergessen. Passt eigentlich ja. perfekt, so Mittelalter-Setting. wenn du, ich glaube, Leute fragen willst, man könnte gar nicht drauf kommen, dass sie 16 sind. Krass. Oh. Okay. Oh, <laughs> nice, nice, nice. Also, die wirkt älter, weil sie strahlt auch so eine irgendwie so Erfahrung, also so Selbstsicherheit ja, ja. Halt auch. Als wäre sie da schon ja, aber schon ein, wenn du die Schminke und so weiter guckst, das sieht aus nicht wie 16. Du denkst hier 25 vielleicht. Mhm, ja. Das also ist schon krass, was man so alles macht. Ja. Krass, krass. Ich dachte, Tattoos war ja so wie so äh, halt Schlangen. Die ja. Ich glaube, das sind keine echten Tattoos, denke ich mal. Sehe ich aus. Nein. Achso, ich dachte schon, das ist ihr Thron mit dem Skelett, aber. ja, auch creepy. Schon mal, der Boden so aus den creepy, Karten. Yeah. Und hier überall Spinnennetze so. Hat schon was. Ja, das halt hat echt was. Hat sie gerade einen Joint im Mund, der. Ich glaube schon. Ja. Oh, oh, Alter, das sieht protzig aus. Okay, das ist eine nice Stimme. Oh, der Bass, krass. Oh, voll hübsch. Also ich hasse schon, sie hat einen Ausschlag hier, aber das wegen nicht. die Outfits und so weiter sind mega krass. Da, da, da, Das ist schon echt krass. nice. Aber es schon wundert mich, dass sie nicht bekannter ist, normal. Inwiefern? International? Ja, international. Also ich habe auch nichts von der gehört. Mhm. Aber auch allgemein vom Balkan her hört man auch weniger. Ja. Ähm, aber gut, dass es Leute gibt, die es dann so empfehlen. Und ja, dann kann man so, so weil ich glaub, Entdeckungen machen. Würden die es nicht empfehlen, so hätten wir keine Ahnung von ihr. Stimmt. Dann würde ich wahrscheinlich nur aus dem Balkan Tyler und Afina kennen. Mehr würde ich wahrscheinlich nicht kennen. Aber ist schon krass, echt. Ja, das war das. Jetzt kommt Tita mit. Ich kann es nicht lesen. Tita, I don't know. Ich kann es auch nicht lesen. Kyrillisch. Okay, das ist eher so Schulsetting. Das ist Zitat. Mhm. Mhm. Bang Der, das Hemd explodiert gleich, also. Das ist auch cool, so in äh, Comic-Style. Ja. schon. Das ist echt nicht schlecht. Und die tanzen auch hier. Das ist so eine richtige äh. Disco-Mucke. Oh. Peitsch mich aus. <laughs> die hat Spaß dran. Go, Mami. Auf jeden Fall nice, gefällt mir auch, dass sie so tanzen. Oder? Ja. Anzeige gemacht. Vielleicht war sie zu sehr böse. So viel Schokolade. Oh mein Gott. Ach krass, ich dachte, das ist so ein CGI. I don't give up. Die Styles ist nicht gut. Ja. Da passiert auch viel, also es ist nicht nur ein Setting mhm. oder so, ein Outfit, so gibt es so einiges zu sehen hier auch. Und die Musik ist schon cool, ihre Stimme auch. Und halt. Oh, Party-Feeling. Bang, bang, bang, bang, bang. Bang. Bang, bang. Oh, that's one. Leg, wide. this Yeah. Bam, bam, bam, bam. Slow motion ook Bam, bam. Tita. Titan. Cool. Das war nice. Da wir Gary Nicole äh, schon angeschaut hatten, hatte ich schon sowas erwartet gehabt. Jo. Aber Tita kannte ich jetzt nicht so und deswegen war das schon cool, was ich da gesehen habe. Hat mir schon gefallen. Also beides auf jeden Fall krasse Künstlerinnen. Also äh, lohnt sich auf jeden Fall, die anzuhören. Das stimmt, Caro. Das stimmt. Genau. <laughs> Schreibt gerne in den Kommentaren, welche der beiden Künstlerinnen euch mehr gefällt, Gary Nicole oder Tita. Falls ihr mehr Vorschläge habt, mehr bulgarische Künstlerinnen kennt, die wir unbedingt abchecken sollten, weil die echt heiß sind, <laughs> dann schreibt es gerne auch in den Kommentaren. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen. Und sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Cheerio!